Velkommen, mester. Velkommen til hula di. Eller brettspill med takras, eventuelt. Dette er spillet bak meg her. Det er Dungeon Loads. Ja! Yeah! <laughs> Ikke slå meg, ikke slå meg. <laughs> Hei. Velkommen til brettspill med takras. Det spillet bak meg her, det er da Dungeon Lords. Dungeon Lords. Hvis du har spilt et PC-spill eh, for gammelt da, som heter Dungeon Keeper, da er du virkelig inne for noe godt her, for det spillet bak meg her, det er en fin kopi av Dungeon Keeper. Og derfor heter det Dungeon Lords. Kan ikke ha samme navn, kan vi vel? Så er det en liten imp som skal gjøre ditt oppdrag. Og bare sjekk de komponentene bak meg her. Det spillet her er så godt at det krever flere brett å spille på. Og det krever til og med sånn saueskinn å spille på. Nei, egentlig ikke. Men så stort er det spillet her. Men bare sjekk alle detaljene på det kartet her, hvis jeg ser riktig det, kanskje. Massevis av detaljer, masse komponenter. Og bare på undersiden her og så er det enda flere detaljer. Det er liksom Alt er gjennomtenkt her. Det er bare så flott og stort spill. Men selvfølgelig, med store spill så kommer det store regler. Vi sjekker de. Du skal da bygge opp din eh, hule her med korridorer og rom. Eh, og så skal du også bruke eh, ressursene dine for å få mat og gull og flere små imper som meg til å hjelpe deg. Og så skal du sende ut disse overimpene da på, på oppdrag. Så det du gjerne vil, da, det er jo også å få tak i monstre som bor i hula di, som jobber for deg, og du vil ha enda mer gull, og du vil utbrodere enda flere korridorer her, og selvfølgelig få flere rom, du gaver ut til rom, og så håper du på velstand og alt det der gode der. Men det er ikke bare sånn, for det, du må jo slåss om ressursene. Sånn disse beina dine setter du da ut her for å hente mat og bli glad og i nye korridorer, hente gull, Får nye sånn små imper, sånn skikkelig søte imper. Og den kjøper feller, kjøper nye monstre og kjøper nye rom. Men du har bare tre stykk, og hvordan skal du, skal du prioritere dette? her? Det er åtte handlinger. Og det, det er ikke bare det, for andre spillere vil også inn der. Og du vet ikke hvilke handlinger de kommer til å velge. Fordi du skal gjøre tre handlinger på den turen der. Du har tre, tre av disse her figurene her som skal ut og hente mat og sånt nå. Og du har da kort på hånd som du skal velge blant. De kortene her, de har, de har du brukt tidligere, så de kan du ikke bruke igjen. Så alle andre vet at du ikke kan bruke de. Så ser du her, du kan eh, skaffe med gull, du kan bli gladere, du kan kjøpe rom, du kan få mat. Det er veldig grei ikonografi. Du må velge tre av de. Så må du velge rekkefølgen du spilles i, for det er også veldig mye å si. Hvis jeg spiller mat først, eh, og så rom, og så eh, pickaxe, altså jeg gjør selvfølgelig og skjult, sånn ingen andre vet det, og så avslører vi på likt. Så jeg er jo da fjerde min i runden, og så velger jeg da mat. Men mat det har allerede gul og grønn valgt, så da kommer jeg på tredjeplass der. Og Det betyr at istedenfor at jeg betaler én gull for å få to mat, så blir jeg to slem, altså to ondere, og får tre mat og én gull. Jeg får mer belønning, men jeg blir ond. Ond er jo bra, for så vidt, men det kommer en pris, det også. For når året er omme Altså året det er, går det fra vinter helt til sommer og høst, og så er det slutt på året, og da kommer disse fæle heltene og, og vil fjerne hula di av en eller annen grunn. Det kan ha noe med å si at du plyndrer landsbyen for mat, men det er noe så. Men de kommer altså til den ondeste. Så jo sterkere eh, helt det er her, den går til den ondeste eh, overherren. Og du er jo da en overherre. Og ondhet, det er, det er, ikke bare bra heller. For her så er det ondhetsskalaen, da. Det, den her viser da min altså det blå da, viser hvor ond du er. Jo høyere oppe, jo ondere du ser tydeligere. Hvis jeg kommer dit, til den mørke stripa, så kommer den sterkeste krigeren for året til meg. Og den må jeg slåss mot. Det, den blir ikke kvitt med mindre noen blir enda under meg igjen. Da blir jeg kvitt Så han er, Paladin her han er skikkelig, skikkelig ille. Veldig vanskelig å ta. Og han kommer i tillegg til de tre andre heltene jeg er mot meg. Alle andre spillere får bare tre helter. Jeg får tre helter pluss en skikkelig badass. Så det Ondhet er ikke bare bra heller. Når året eh, er omme, så må jeg altså slåss mot disse her. Heldigvis så har ikke jeg fått Peldin imot meg. Nå har jeg sjanse til å legge feller, eh, sånn at de blir eh, skada mot det, eller stopper så skal gå ned. Og så kan jeg legge inn monster her, avhengig av hvor de slåss hen. Eh, så jeg kan legge inn monster sånn, som gir alle én skade. Sånn, hvor er skademarkøren? Der. Sånn, alle får én skade. Én, to, tre. Og så er kampen ferdig. og Så kommer de Se her, prester som helbreder tre igjen. Nei. Jeg må Altså tar de også ødelegge rommet mitt. Nå er dette liksom et, et uh, rent rom, så jeg kan ikke bruke det til noe nytte lenger. Og senere så kommer de til å gjøre det her rommet rent. Hva skjedde med handlinga, da? Borte vekk. Så de, de ødelegger alt jeg har jobba for. Så Forferdelige mennesker. Det, det må jeg sette stopper for. Så, det er det viktigste spillet. Det er kampen, da, hvordan du overlever den og beholder dine huler. Så pass på det. Så da har jeg hele sesongen på å forberede meg til å Skaffe penger og skaffe mat og skaffe feller og kjøpe monstre og skaffe nye rom til å, til å forberede mot de fæle heltene. Og heltene ser på forhånd hvem som kommer og ikke. Så det her, det her det er et kjempeflott spill, rett og slett. Det alle handlingene dine de gir deg ressurser, og de gir deg noe i form av noe. Altså, Du får alltid noe her så lenge du har råd, men det får du som regel gjort. Og heltene kommer ned, og de, de har også systemslåss i. og du kan slåss med monstre, du kan slåss med feller, du kan forberede deg på å se hvilken magi de kommer til å bruke. Du kan planlegge hvor ond du skal være i forhold til hvilke helter det er. for Jo ondere det er, jo sterkere helter får du. Hvis du, hvis du er snill, så får du tilbake seg heltene. Så det kan du også planlegge. Og så kan du planlegge det å få helten her. Palin er ganske sterk, men hvis du får han, så er han verd masse poeng på slutten. Og poeng på slutten det teller vi her på den siden her. Sånn. Her ser vi da kampene. kampen går i fire faser. Og så etterpå teller vi poeng så er det null. Kan til og med gå i minus 15 poeng i det spillet her. Og hvis du tenker du får mer enn null, så har du bestått, men du må ha forventet mest poeng for å vinne spillet. Får du mindre enn null, så har du ikke bestått testen. Nei, da er du, da er du ikke god nok, rett og slett. Så, fantastisk spill. Denne, det skjemaet her det viser da framgangen i året, og det er veldig nyttig å ha. Når du setter markøren her videre, så ser du to nye rom, tre nye monstre og ny hemmelighet og fire nye helter. Går videre, gjør oppdrag, går videre, bruk input til rom og få tilbake nye oppdrag. Og så går startspillet videre. Så alle ikonene her viser hvert eh, av de komplekse stegene i spillet. Så ser du her skal heltene fordeles allerede da. Så da har du hatt to runder med handlinger før heltene fordeles. Og allerede fra starten da, så ser du hvilke helter som kommer. Og så ser du enda flere helter som kommer, og der fordeles de heltene, mens de kommer til neste runde igjen. Der. Og så, sånn går det da, til alle heltene er fordelt og du har full oversikt over hele året. Veldig fin måte å gjøre det på. Verdenkoll Most og sånne små, herlige figurer som dette her, de er jo så søte. Du kan kontrollere til disse. Bare merk da, eh, spillet kommer ikke med sånn klistermerke til disse. Det har jeg kjøpt utenom. Så de kommer uten klistermerke Bare sånn at du klarer det. Og som om ikke det er nok, da, så kommer spillet med ekstra komponenter som ikke er i bruk. Det stusser kanskje litt på. Vel, hvis du går inn på regelheftet, så ser du da på side et eller annet at du kan gå inn på internett, og så kan du laste ned et nytt regelhefte som viser en utvidelse som bruker disse komponentene og øker kompleksiteten ytterligere og øker vanskelighetsgraden enda mer. Åh, dette er stort spill. Men du trenger ikke å spille med den her. Det er derfor jeg ikke følger med, for å slippe å forvirre det. Så kan jeg bare spille med grunnleggspillet og det er egentlig veldig enkelt å spille. Det bare ser fryktelig tungt ut. Så Dungeon Lords det er et flott spill. Masse herlige komponenter. Flott tema. Alt gir mening. Og det eneste som er litt vanskeligere, det er jo selve kampen. For det, kampen har Den er ikke sånn at du slåss med sverd mot sverd, men du har først så har du feller, og så har du kjapp magi hvis du har marikere. Og så har du monsterene dine som slår tilbake igjen. Og så har du prester som helbreder dersom de har vært i kamp, og så går de ned for å prøve å helbrede dette rommene dine. Uh, og enda mer da. Nei, det er litt, liksom litt sånn hakkete akkurat kampen, da, men den, den, du kommer inn i den. Men ellers, alle disse her uh, handlingene du gjør på brettet her, de, de, er ganske greie. De gir mening. Men For eksempel maten, da. Hvis du skal ha mat, så sier regelheftet sånn at uh, eh, førstemann du sender opp en av disse impene dine til landsbyen for å kjøpe mat. Du får to mat. Greit nok. Nestemann, han vil også ha mat, men landsbyen sier da Nei, vi er tomme for mat. Jaså, du er ikke tom for mat. Så tar du maten de har likevel, og så blir du litt slem da, siden du stjeler maten fra dem. Men du får tre mat istedenfor to mat. Den tredje mannen som kommer opp, da, han eh, kommer opp til en landsby som allerede har blitt ransaka for mat. Vel, de har jo mat i hjemmene sine også, og i tillegg så finner du den gullen som han førstemann betalte for å hente mat. Så det blir 200. Du finner tre mat og en gull. Så <sighs> tematisk sett så regelheftet viser alt det her veldig morsomt og med fortelling. Så alle disse handlingene her de gir på en måte mening.